boleh ingat lah. Baiklah mak. Macam mana? Eh? Mak bila pun mak tak tahu bang. Ya, ya, Bilang belah sini. Ha. Hei, eh, eh, kenapa sebelah sini? Kenapa sebelah sini pula bang? Datanglah kau tuan. Memang tadi pun sebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan ini dia konten yang korang tunggu-tunggu je ya. Ini dia konten yang korang tunggu-tunggu je. Yang mana kita akan mereaksi atau nobar lagi je ya. Nobar film dari Piramli je. Dan kali ini kita akan mereaksi atau nonton bareng... Uh, film piramli yang berjudul Madu 3C. Madu 3 jadi buat korang kalau ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah C. Atau kalian bisa cari saja nama channelnya itu Nostalgia Warna. Nah dia disitu mewarnai semua film-film dari piramli C. Itu keren banget. Dan saya dapat info dari teman-teman kita di Instagram, katanya Madu 3 ini adalah inspirasi dari lagu yang dibuat oleh musisi ternama di Indonesia Ahmad Dhani ya. Ya saya pernah dengar lagu yang senangnya dalam hati kau beristri dua. Pokoknya lagu itu cuy. Saya tanda tanya banget sih sebenarnya cuy karena jujur aja saya belum pernah tengok film piramil yang satu ini jadi kesempatan banget ya supaya saya juga tahu gitu ya. Oh ternyata ini gitu ya inspirasi dari Ahmad Dhani membuat uh, lagu tersebut ya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi cuy karena durasi panjang banget, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 1 Peng. Oke. Jadi bintang tamunya siapa lagi di sini cuy? Saya harap uh, apa pemeran-pemeran yang lain gitu ya, yang kocak-kocak itu masuk lagi di sini cuy. Saya berharap berharapnya seperti itu cuy. gila ya. Oh. Seni suara lagu Saloma ada di sini cuy ya. Jalan bahasa Piramli, jalan cerita Piramli. Tajuk utama Piramli. Oke. Okay. Wah, ini kualitasnya agak apa namanya agak agak agak buram cuy ya tapi nggak apa-apa lah cuy ya ceritanya di sini modern cuy ya. perkantoran okay, okay, okay. Siapa sih lagi namanya ini? Gue lupa cuy, siapa sih namanya? Uh, dia uh, lucu juga sih. Ah, gue lupa namanya cuy ya. Kurang bisa komentar lagi cuy ya. <laughs> Yang selalu emosi gitu ya. Jamil. Amin. Jamil bin Abu. Oh, Jamil. Ini nak. Piramli di sini namanya Jamil. Ada apa? Rafi, Rafi Ahmad koleksi bulan ni kurang pada bulan sudah ni? Ada dekat sepuluh orang yang belum bayar lagi, Encik. Sepuluh? Macam tak boleh jadi ni. Perusahaan apa ini? Uh, eh, Pak Ali dah bayar tak? Pak Ali dia <laughs> tak tempoh sampai bulan depan ke? kayak finance ini bank atau apa sih beritahu Pak Ali kalau bulan depan dia tak selesaikan segala hutangnya kami akan mengambil tindakan baik iya iya iya ya. halo Jirashi saya dulu eh, jadi pokok berapa yang kita nak pergi ke rumah pengantin malam ni? Pukul 8 tu eloklah. Uh, eh, Tok Haji sampai pukul berapa? Pukul 8. 8 juga. Hmm. Uh, uh, bersanding? Bersanding berarti dalam 8.30. Hmm. Uh, Jamil? Uh, ya, Pak. Oh, Cik Rasid pun ada di sini. Khabar Tenaji. Khabar baik. Dengan pakai apa ni? Eh, tidak, Tenaji. Malam ni nak pergi tempat pengantin. Saya dan Jamil hendak mengambil keputusan pukul berapa yang kita nak pergi ke sana. Oh, oh. <laughs> ah, Jamil. Ya, Pak. Bapak pulang terlambat sikit di rumah. Kerana bapak ada mesyuarat di masjid. Oh, nah, oh, bapak, bapak di sini bapaknya ya? Jamil, laki Pak. Baik, Pak. Ah, oh. Aduh, Pak. Cakap-cakap lah. Udah nikah ceritanya di sini ya? kalau lah sekiranya saya terlambat malam ni, terlambat pun tak banyak tau. Boleh tak? Boleh, boleh. Tapi mesti datang tu. Oh, oh insyaAllah, insyaAllah. Silakan. Oh, dah pulang rumah ini. Nampaknya rumahnya mewah ini sih dari mobilnya saja ini wah wow, mewah banget ya good evening Uish. good evening Cik Jamil apa ini Cik Bapak Jamil. suruh berikan buah-buahan di mana taruh Pak taruh dalam bilik itu sudah Bang oh, main mayung tadi Pak ni kayaknya mertuanya deh. Bukan bapaknya aja ya. Fifa, lu sudah kawin berapa tahun? Lama, sudah 12 tahun. Ada okay. anak tak? Kan? Tak ada. Tak ada anak pun tak apa. Dia lagi hari-hari pulang. Yalah, tak macam kau yang laki. Hari-hari dia gila perempuan saja. <laughs> kau punya laki pun sama. Sekejap dia pulang. Sekejap dia hilang. Tum, <laughs> Sampai di sini saya belum paham cuy ya. Oh dia mau pergi mana ini? Kayaknya ada acara-acara. Mana si tua ni tak butang baju aku pula ni? Hmm. Ba, Ha, tengok. Gua cakap salah tak? Itu dia mau keluar lah tu. <laughs> ada apa, bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kot kan ada butang. Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. Oh. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Ani, ya. gantikan gua sini. Baik. Kayaknya istrinya yang kaya ini sih. Kayak acara resmi nih yang mau dihadiri. Dah pakai pula. Baju Melayu ya. Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana? Oh, eh, acara nikahan ya. Kau pergi rumah Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salah kau pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Bu tak yeah, yeah, yeah. Salah tu tak salah. Tahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kawin. Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Hmm? Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. <laughs> Butang bajuku mana dah. Siapa yang kahwin, bang? kawan aku lah namanya si Jamil. Butang baju aku mana pak? Jamil? Jamil? Jamil yang mana bang? Jamil di ofis besar tu kau mana tahu kau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana pak? Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil. Abang saja seorang. Lah. <laughs> Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak? Pa. aduh mencurigakan lah, ya. Pa. Engkau jangan samakan aku dengan si Jaafar, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, Pak. Butang baju aku mana, Pak? Cekik darah. Apa, Bang? Hmm, budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepuk pun kau tahu. Butang baju aku mana dah? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa hmm. yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. <laughs> Butang baju aku mana, Pak? Adalah. Kau tahu di situ sebab kau cari tak jumpa. Apa sih itu? Kancing? Kayak kancing ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, bikin penasaran sih. Siapa sih yang nikah? Bang, tadi pun udah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Abang dah berjanji Cik Jamil. Cik Jamil sudah bang tunggu di sini. Ah, ha, itu pun Cik Jamil datang. Mana? Oh iya. Ih, mobilnya mewah banget ini sih. Mobil apa ini? Wih, keren banget sih. Ah, silakan masuk. Silakan. Ya. Oh ya, betul ya. ya. Alhamdulillah rabbil alamin rabbana taqabbal minna. Amin. Amin rabbil alamin. Amin. Dia yang dinikahin cuy. Orang kawin aku satu pagi tuh belum pulang-pulang lagi. <laughs> Tidak, jam dia dah pulang. Cuma nampak tengok, sudah pukul tujuh setengah pun dia belum pulang-pulang lagi. Hati siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau main maju saja. Hmm? Bapak tu selalu sebelahkan si Jamil. Kayak bapaknya perempuan ya, cik ya. Oh, dah balik dia. Tadi kayaknya dia nikah dia, cuy. Karena dia depan penghulu tadi. yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Oh iya, benar banyak menantu menantunya. Dalam dunia ini ialah Bapak. Terima kasih dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak. Bagus. Cakaplah Jamin. Oh. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Hmm. <laughs> Alhamdulillah. Bapak tahu tak? Apa yang Bapak nama anak jantan? Tapi Bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya cakap dengan Latifah pula? Pandailah kau borak. Tunggu, tunggu dulu, Cik. Ini kok... Bapaknya enggak marah gitu ya? Waduh. Kita ulang dulu aja ya. Sudah istri dua. Siapa? Nikah lagi satu, Pak. Cakap okay. aja, Min. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Hmm. Alhamdulillah. Bapa tak marah, Pak? <laughs> Alhamdulillah. Tapi Bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya kat dengan Latifah, Pak? Pandailah kau borakkan dia tu. <laughs> Terima kasih, Pak. Sama. Ya. Gila. Gila mertuanya. Ya, Pak? Selamat berganti baru. Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin. Gila bapaknya. Iya, iya. Bagi semua baca. pagi baru pulang? Allah, kau tak tahu, Pa. Semalam kawan-kawan abang semuanya tak mau lepaskan abang, Pa. Mereka tu sayang pada abang. Mereka ajak makan, minum, menyanyi, menari. Dahsyat betul, Pa. Abang pun menarilah tu. Allah, apa salahnya tahun sekali, bukannya selalu. Pa, semalam kau yang majung, menang ke kalah? <laughs> Pa, pasal may Majung siapa boleh lawan? Pa, uh, eh, semalam kawan-kawan abang semuanya kirim salam pada Pa. Lebih-lebih lagi, isteri Cik Jamil. Jamil mana? <laughs> Jamil, pengantin baru. Ikut salam. Eh, eh. Kau ni nak ke mana pula, Pa? Ha? Isteri si Jamil ya. Allah, tahu salah pergi pasal, Pa. Marilah kita duduk di sini, bergurau senda. Asyik hey, eh, sekali. Kenapa abang ni? Ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa-apa, abang. Aku tu teringat pada pantun orang tua-tua. Hmm? Katanya, dua tiga kucing berlari. Mana nak sama kucing yang belang? Dua tiga boleh dicari. Mana nak sama adik Latifah kusuh? Sudahlah. Dah tua pun. Eh, apa, apa, apa, apa. Eh, kau nak pergi pasar, jaga ya. Sunatnya eh, bawa kereta pelan-pelan sedikit apa? Merbahaya. Iyalah. Enaknya hidup dia ini sebagai laki-laki, Cik. Didukung oleh mertua. Bapak mertua. Bapak mertua. cuma istrinya yang mana saya saya enggak enggak lihat tadi cuy hmm. ini kali Eh, Kak Apa khabar kak? Khabar baik Cik Rashidah. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu kak? Wah. Siapa yang kahwin? Alah kakak ni buat-buat tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Cik Jamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang menguji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. <laughs> ya, memang saya izinkan Cik Jamil kahwin. Celaka punya Jamil. <laughs> Malam ni kan ada keramian lagi tahu kak. Tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam. Ulang, ulang, ulang. Kira kok dia tanggapannya polos banget eh. ya. Kimbang <laughs> rasa. Iya. Yeah. Iya. Memang saya izinkan Cik Jamil kahwin. Iya. Cila ke punya Jamil. Malam ni pun ada keramaian lagi tau kak. Dua hari tiga malam. Dua hari tiga malam. Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat tujuh hari tujuh malam. Kenapa dia buat tiga hari tiga malam saja? Okey, demi gengsi ya, demi ah, gengsi ha? ni. Kalaulah ada tumpuan macam kakak dalam dunia ni, saya rasa dunia ni akan aman dan tenteram. <laughs> Mana aman? Memang tenteram. Sekejap lagi meletuplah perang. Para hadirin yang dihormati sekian. Pada malam ini ialah okay, malam okay, sudah mulai menarik ya. Sebagai menyambut tiga malam je. perkahwinan Cik Asnah dengan Cik Jamil. Hmm, hmm, hmm. Maka perlu diingatkan, mulai dari esok hari, Cik Jamil dan istrinya... Oh ini ya istri keduanya. Serta ibu mertua Cik Jamil... Tidak akan tinggal lagi di sini. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah dan sebuah kereta beserta dengan seorang driver. sidang hadirin yang dihormati sekalian. Okey. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan semua. Terlebih-lebih lagi, terima kasih ini saya tujukan kepada isteri saya yang tua, Cik Latifah. Sebab Cik Latifah telah pun memberi keizinan kepada saya supaya uh, <laughs> nikah satu lagi. <laughs> Tuan-tuan terlebih maklum kerana Cik Latifah itu uh, <laughs> Mandul. <laughs> Astagfirullahalazim. Di samping itu, saya mengucapkan syukur <coughs> kepada Ilahi kerana agaknya saya dilahirkan semasa bulan terang. <laughs> Maka itulah saja ucapan saya. Terima kasih. pengantin baru Cik Jamil. Hmm. Agaknya bulan dah jadi gelap. Istrinya gue nggak perasaan sedih. Ke selamat kau lari gitu. <laughs> Oh, keluar. Come back. Berapa lari? Malu, malu kau malu ya. Kau ni ya, kau malu ya? kau Pening kepala gue aja. Nanti kau. Nanti. Mari sini. Mari. Mari. Ya. Apa? Ngamuk. <laughs> Ya, sabarlah sabar. Halo kena keluar. Ya. Demi mengajar dalam majlis ini. Ya. Halo kena keluar. Aku ya, ya, ah, ajar mu pasti itu. Ambil lagi orang. Sudah, sudah, sabar. Bawa dalamnya. Bawa. Halo. Macam mana si Latifah boleh tahu ini semua? Aku pun heran. Saya lah yang beritahu. <laughs> itu itu biang keroknya. oh, jadi kau mula punca ini semua ya? Kenapa kau suka campur orang berpasal? Hah? Hati siapa tak geram kalau macam ini? Dah kahwin dua tu satu hal. Yang tak balik ke rumah sampai tiga hari, pergi ke mana pula? Oh bapa, ini bapanya menunggu, mendukung je. Agaknya Jamil takut nak pulang ke rumah. Bapak tu kalau tipa bergaduh dengan si Jamil, selalu sebelah ke si Jamil. Apa bapak makan suam? Bapak bukan apa-apa tipa. Bapak dengan Jamil tu sama saja. Kami hmm. berdua ni anak yatim piatu. Tak ada tempat nak bergantung. Mak dah mati, bapak pun dah mati. Hei, Dah tua-tua pun kira anak yatim piatu. Oi, mesti kira. Bukan macam kau. Kau ada bapa. Cubalah Mak tengok. Hati siapa yang nak senang kalau macam ini? Apa yang kau nak susahkan senang? Sekarang rumah ni dah kita yang punya. Oh, dia, Bukan dia tinggal sama-sama di sini. Saya nak kan Abang Jamil. Abang Jamil kau tu barangkali banyak kerja. Itu sebab dia tak pulang. Alah, Kerja apa saja yang banyak, Mak. Jangan-jangan perempuan gila tu dah rantai kaki tangan dia. Tunggu, cuy. Di sini mereka satu rumah atau gimana sih? Saya... Di sini kan dia madu tiga ya. Masih ada satu lagi, cuy ya. Nanti kita lanjut lagi, cuy ya. Kita break dulu. Oke, okay, kita lanjut lagi ya, cuy ya. Tiga, dua, satu. Ini ada pasal apa ini? Jamil tak datang kerja dan tak pulang ke rumah. Adakah kamu tahu ke mana dia pergi? Dia hilang tiga hari. Cik Rafi, telefon. Ini kok kecil suaranya, Cik? Yeah, yeah, yeah. <laughs> à, vậy là các bạn sẽ là rằng đây thử Thank you. bangunan apa itu? Tinggi juga. Eh. <clears throat> Ini dibuat tahun berapa sih? Di sini nampak modern banget ya kelihatan. Wah dia ada di sini. Apa pula yang kau tersengih tu? Kita semua cari encik. Tiga hari tiga malam, cik. Rupa-rupanya Encik bersembunyi di sini, ya. <laughs> Aku bukan bersembunyi, dah. Takut bini. <laughs> Jadi, kenapa pula Encik panggil saya kemari? Rafi, mulai hari ini kau menjadi driver. The driver, Encik. Buat sementara waktu sajalah. Oh. Sudah perkara aku dengan isi aku dah selesai, engkau naik balik jadi bill collector baiklah. Yeah. Uh, tetapi dengan satu syarat. Oh, okay. kolektor ceritanya. Jikalau ada siapa bertanya pada kau pasal aku, kau cakap satu aja. Kesian. Baiklah, Encik. Faham? Faham, faham. Kesian. Tapi, ya, kesian. kita mulakan dengan babak yang pertama. <laughs> nak ke mana, Tipa? Tipa nak pergi merepot pada kaum ibu. Supaya mereka membuat satu undang-undang. Undang-undang apa? Laki-laki tak boleh kahwin lebih daripada satu. <laughs> Kalau dulu kau buat begini, bagus. Hmm. Sekarang dah terlambat. Lambat tak lambat, Tipa tak peduli. Tipa nak buat mereka tu sampai bercerai. Tak baik. Butuhkan masjid. Jadi bapa sukalah kalau si Jamil tu kahwin dua, ya? Suka. <laughs> <laughs> Tak suka. Tak suka. Tak suka. Keceplosan ni. <laughs> Suka suka. Ha, itu pun kita jamin. Nanti tipa ajar dia cukup-cukup. oh. <laughs> Ani. oh, alasan ini sih ya. Mereka sandiwara Kenapa, lagi bangi? gitu. Apa yang sudah terjadi? Kenapa bungkus-bungkus? Kemalangan ni. Eh? Apa dia? Lafi? Apa pasal? Kesian. kesian. Apa yang kesian? Kesian. Eh, agaknya kau dah gila. Abang kena langgar lori, Pak. Tiga hari, tiga malam masuk hospital. Langgar? Macam mana boleh jadi pelanggar? Pak, Pak. Uh, kau tolong buatkan kopi sedikit, Pak. Ya, Bang. Oh langsung apa amarahnya reda aja ya. Jami, ya? Dengan lori apa kau Belanda? Dengan lori tai. <laughs> lori tai. Eh, uh, beritahu Cik Latifah terus campurkan kopi aku dengan madu lebah ya. Baik. Lori tai. Jamil, Pak. macam mana yang kau boleh belanggar dengan lori tai? Belanggar bohong, Pak. Bohong sunat. Uh. Tak tahu <coughs> menantu bapak. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, Pak. <laughs> Gila sih. Ya, Tifa. Cik Jamil suruh campur kopinya dengan madu lebah. Madu lebah? Hmm. Cuba kopi cari dekat almari. Aku ni kadang-kadang geram juga dengan Cik Jamil. Tapi kadang-kadang aku kesian pula. Hmm. Kau kesian tak, Rafi? Kesian. <laughs> kesian. Macam mana dia boleh belanggar dengan lori, Rafi? Kesian. Lori besar ke lori kecil? Kesian. Susah aku bercakap dengan orang gila. Jamil, Pak. Pembohong dengan Mili Kumar dah selamat. Dengan Mili Muda apa pula kau nak hantar? Ini yang saya sedang fikirkan, Pak. Pak, ya? kalau Bapak ada buah fikiran, tolonglah berikan saya, Pak. Ha, nanti Bapak fikir. <laughs> ha, uh, jangan lupa pula. <laughs> dah lupa. Kau dah minum dah. Kau buat ni. <laughs> Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga. Otak <laughs> penipu. ada, ada. ada. Busuk-busuk bini tua juga. Sakit demam pun bini tua juga. Yeah, ya, ya. Kenapa tak minta tolong pada bini muda? Dia buat... Sudahlah, Pa. Jangan kau banyak cerewet. Baru sekejap bapak dah berunding dengan Jamil dan Jamil sanggup mencerai isteri muda dia. Betul ke, Bang? Betul, Pa. Sumpah, wow. Kalau sumpah, Abang tak berani, Pa. Tapi kalau Pa suruh Abang telan bara api, bila-bila Abang sanggup, Pa. Ini idea apa lagi ini? Lekas pergi ke rumah isteri muda. Ingat, buat apa yang bapak pesan faham pak. Hmm. Tapi, yeah. anggap aku tu. Pelan-pelan tu. Baik, baik, baik. Aduh, eh, aduh. Tapi, babak yang pertama sudah selesai. <laughs> Yeah. Kita teruskan pula dengan babak yang kedua, Bi. Baik, lanjut. Abang pergi apa? Baik, Pak. Baik, selamat. Ya Allah. Bawa, bawa pertama sudah kelar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balak terlepas. Aduh. <laughs> Bala terlepas tu. Abang pergi dulu lah sayang. Baiklah abang. Ya. Yeah. Tak apa. Tak apa. Apa kau ni dah hilang akal ke sana? Ke mana kau nak pergi ni? Nah nak balik. Nak balik ke mana? Ini kan rumah kita. Nah nak balik ke rumah lama, Mak. Eh, eh, budak ini. Rumah baru dah cantik-cantik. Yang kau nak balik rumah lama tu nak cari apa? Buat apa duduk rumah baru, Mak? Kalau hati tak senang. Iya, iya. Ya. Nasib, nasib. Dah dapat menantu yang baik, anak kita pula buat PL. Ya, ya, ya. Dia datang. Senang, senang. Itu pun jambil balik. Betul ke, Mak? Ya, itu pun kereta dia. Eh, eh. Nasib. lain lagi nih, lain lagi. <laughs> Bukan pincang. Apa Kenapa Abang Jamil? Oh, Adinda. Allah Ta'ala telah panjangkan jodoh pertemuan kita, Adinda. Kalau tidak, hmm, kita tak dapat jumpa lagi. Kenapa, Encik? Kesian. Apa yang kesian? Oh, kesian. kesian. Eh, bukan diserampok setan ke? Hmm. Tengoklah, Mak. kasihan. Ya Allah, macam penyakit dan dalam rumah ini tau. Bang, ceritakanlah, Bang. Kalau Abang tak nak cerita, nak pergi matilah. Eh, jangan pergi mati. <laughs> Jangan pergi mati. Ceritanya begini, Asna. Selepas peristiwa malam itu, Abang betul punya bergaduh dengan isteri tua. Sekali, dia tore-tore muka Abang dengan pisau. Asyik baik tak kena biji mata. Tiga hari tiga malam abang masuk hospital. Sebab itulah abang tak pulang. Celaka punya madu. Nanti aku ya. pergi rumah dan hajarkan muka dia. Eh, jangan, jangan. Ceritanya belum habis lagi. Duduk, duduk, duduk, duduk. Tak payah pergi sana lagi, Hasna. Sekarang, perhubungan abang dengan isteri tua tu dah putus. Okey. Oh, ya. Betul, ya. Rencananya seperti ini, ya. Betul kan, Cik? Kesian. Kesian. Hmm. Eh, itu betul lah tu. Aduh, kalau ada. aduh. Nah, kesian tak nak? Kesian tak. Kesian. Hmm. Oke, okay, cara penyelesaiannya seperti itu ya. Ya, Jamil, ya Pak. Bapak lagi pas kejap. Bye, Pak. masuk Bapak panggil saya, Pak? Iya, Bapak panggil Apa hal dengan istri muda kau semalam? Ah, tak ada apa-apa, semuanya selamat Syukur, Alhamdulillah Macam mana idea Bapak? Ah, tak yeah. sangka, Pak Special, first class, tip top <laughs> Itulah saja Bapak dah tahu Jadi sekarang, jam lima pergi Terima kasih. <laughs> Cuma itu doang kepo dia. Eh, Jamin. Ya, Pak. Kalau ada apa-apa perkara yang sulit tak boleh pecah, kasih tahu Papa. Asli. Enak banget hidupnya ya. Ketemu mertua seperti itu, Cik. <clears throat> Wah. Istri, istri. Istri tua datang. Ish, kacamata hitam. Saya Latifa, istri Cik Jamil. Saya nak jumpa dengan ni. Cik Jamil? Ya? Cik Latifah, isteri Cik Jamil nak berjumpa. Latifah. <laughs> Buat ngapain ini, dia ngapain? Sorry, bagi ni fine, ya. Cik Jamil sedang sibuk. Dia tak tunggu lima minit. Baiklah peine de me casser. Oh, apa khabar Cik Latifah? <laughs> Silakan duduk. Sudah duduk di belakang, silakan. Ya. Ya. Baik, Tuan. Cik Atif, Tuan lagi nak berjumpa. Baik. bersiul Duduk <laughs> Sebenarnya Bapak tak suka kau datang ke ofis mengganggu Jamil Pak bukan nak mengganggu Pak Pak tu kesian Bang Jamil tu sakit Dia sakit Abang Guzuzah Bapak ada Kalau ofis Bapak pakai undang-undang Kerana timpah dan melanggar undang-undang Bapak jatuhkan denda Dendanya dalam satu minggu Jamil boleh pulang ke rumah empat hari Hari Isnin Pintar hari Rabu, banget Hari Jumaat Hari Minggu Dah lagi tiga hari dia kena pergi mana? Dia kena kerja overtime Overtime ke? Bini muda ke? Cek! Dia dah cerai bini dia. Cik Latifah, tuan jangan panggil. Ha, pergi. Okey, okey, okey. Pintar banget idea <laughs> ini. Ya Allah, ya Tuhan. Selamatkanlah menantu aku. Amin. Amin. Apa khabar Bang Jamil? Ada kurang sedikit <laughs> oh, sakit ya? oh, ternyata ulur waktu untuk ini ya. Wah, bapak tu kalau dekat ofis kau main cengih ya. Hmm. Macam singa bapak tu. Ni, dalam kemarin ni mesti dia dendakan abang ni. Memang. Abang dah kena denda pun. Ya kah? Dalam satu minggu, abang kena kerja overtime tiga hari. Tiga hari? apa punya orang tu yang tak ada makna tertimbang rasa lah abang kerja siang malam pagi petang banting tulang sekarang besok kena ubat time pula apa punya asyik ini hari abang nak makan sup kambing ke nak makan sup ayam uh, sup ya uh, hari ni abang nak makan sup ayam tapi jangan lupa campur dengan madu lebah ya eh, eh. Pasal apa pula campur dengan madu lebah? Eh, itu apa sih spesialnya ni? Madu, uh, madu lebah. Abang ni pun boleh lekas baik. Pak tengok kaki abang yang sakit tu. Tengok Pak pegang pelan-pelan tu Pak. Ini sakit ni, sakit biasa tu. Berdiri tu. Ada, ada, ada. Ada. Ah. Eh, eh. Kenapa terbungkus dengan seluar sekali? Eh? Kisah ya, sebab itu lah makin sakit. Celaka, doktor. Mana dia buat kerja? Nanti awak nak marah doktor. Pak pulang dulu, siapkan uh, sup ayam campur dengan madu lebah. Ia sudu. Nanti ya, ah, apa nak marah doktor diperban dengan seluarnya si celananya ya ha. sampai pening kepala gue sih <laughs> gila selama satu perkara Selamat satu perkara ya Jangan bilang istri kedua datang ini. Kayaknya sih, ini nih. Astaga. Pasti kena undang-undang <laughs> juga dia ini, undang-undang kantor. <clears throat> Saya nak Cik Jamil. Saya nak berjumpa dengan Cik Jamil. Ya? Saya nak isteri Cik nak berjumpa. <laughs> Belum kelar satu. Eh, dengan duduk. Panggilkan Cik Asna kemari. Baik, Tuan. Cik Asna, Aduh. Tuan Haji nak berjumpa. Biliknya di ujung sana. Terima kasih. saya ada eh, eh, eh, sebenarnya saya tidak suka lah jelasnya datang kemari mengganggu Jamin. Saya bukan mengganggu dia tuan. Saya kesian suami saya sakit. Hmm. Oh, so. jangan susahnya. Kalau dia sakit, saya ada. Di dalam office ini, saya pakai undang-undang. Iya, kena undang-undang juga kan. Hasna, telah melanggar undang-undang, saya jatuhkan denda. <coughs> Dalam satu minggu, tiga hari Jamil boleh pulang ke rumah. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Ya, kebalikannya. Empat hari lagi, dia pergi ke mana? Oh, dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini tua ke? <laughs> oh, no, no, no. Isteri tua Yes, ya Jasna. Jasna, to ja mnie pan bił. Synka Jasna. Trzyma kasę. Trzy. kok ada kok ada sin seperti itu Abang Jana, ya. Pak Haji tu mengada-ngada tau. Cakap eh pelak cara orang putih ni. <laughs> Oh, itu nasib baik tu Asna. Kadang-kadang dia buat pelak Jerman siapa yang Ini nak kata kemarin mesti dendakan abang ni mesti ni. Ya abang, sekarang abang kena denda tau. Dalam satu minggu, empat hari overtime. Empat hari? Ya. Matanya, matanya pindah. Ya, abang tuan ni tak ada Abang jamur. Eh? Eh, ya, Sekarang abang nak makan apa? Oh, malam ni, ha? Ya. ha masa apa pun tak apa lah Nah, abang tak cerewet. Ya, bang. Ya. Kalau nak tak salah, luka abang kemarin dah sini. Ya, ya tak ada datanglah kau tu. Memang belah sini. Ya, ya, bang. Belah sini kau tanya. kau tanya. Nanti nak telefon, Mak. Yeah. <laughs> Bener-bener ya. Halo, itu Mak eh. Mak Mak, hmm, luka Bang Yamin di sebelah mana Mak? Sebelah kiri ke di sebelah kanan? Ya Ya. Macam ini pun Mak tak boleh ingat lah. Baiklah Mak, itu saja. Memang tadi pun sebelah sini. Ha. Sebelah sini. Ha. Ya. ha, ha biarlah. Sebelah sini juga, belah sini juga. Atau ada plaster saya. Ya. Eh, malam ni abang nak <laughs> sup kambing. Eh, sup kambing? Sup ayam dengan sup kambing? Dengan cili. Eh, cili, cili kelabu. Abang nak salah salah salah suka kambing saya nak. Ya. Salah nak balik. Ya. Aduh. Ya. Dan tepi tepi <laughs> tak jangan dalam pasar ada budak budak nakal. Ya. Main pasar. Tak tadi di tu. <laughs> Tak tadi di tu. Wah banget kepala gue je. Oh, dikit lagi ni cuy pertengahan. <laughs> Kedua sudah selesai. Nice. Merdeka banget dia. Cek rapi ini sibuk banget dia. dapat pahala. Bohong <laughs> <laughs> sunat ternyata. Lebih daripada kau buat nanti. <laughs> Bohong sunat. Kau naik balik di bil collector. Aku nak tanya yang 10 orang tu dah bayar hutang sewa rumah tak? 9 orang dah bayar, Cik. Seorang lagi belum bayar, Cik. Siapa yang belum bayar? Pak Ali. Hmm, lagi-lagi Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali. Yang kau diam-diam sendiri. Diam tak timbul lagi bagaimana, Cik? Pak Ali yang main kaki tiga, Pak. Tapi, sekarang juga kita tengok balik. Sekarang juga, Cik? Sekarang juga. Okey okey. Okey je ya, sudah pertengahan ini je ya, videonya sudah sudah pertengahan. Saya enggak tahu di sini je ini sudah di apa namanya udah dipotong ada scene yang dipotong apa enggak intinya saya melihat ini real dari nostalgia warna C. Ya walaupun ada gitu terus dipotong oleh nostalgia warna berarti itu copyright. Jadi kalau nggak dipotong nggak bisa bakal tayang juga di YouTube pastinya cuy. Oke. Okay. Oke cuy, itulah part pertama dari film Piramli yang berjudul Madu Tiga cuy. Di sini kayaknya Uh, masih dua di sini cuy ya masih <laughs> masih dua madunya cuy kalau kita lihat dari judulnya cuy ya madu tiga ini kayaknya uh, ada lagi gitu ya ada lagi perempuan itu cuy tapi nantilah kita lihat yang part keduanya cuy ya uh, kalau bukan besok lusa intinya intinya seperti itu cuy saya kan uh, selang-seling ini antara tiga hari empat hari kalau saya nggak sibuk gitu cuy ya saya suka dengan alur ceritanya cuy alur ceritanya itu menarik gitu ya unik unik dan apa yang membuat kita itu kayak apa ya membuat kita itu seakan-akan deg-degan gitu cuy seakan-akan kita yang uh, jadi cek jamil ya cek jamil sebagai sebagai laki-laki gitu ya dan mungkin itu aja cuy ya karena durasi sudah cukup panjang banget saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next time thank you next bye